esa venta que non miras por ela deitaste no chan esqueces a xanela outro lado hai unha festa a que ti queres ir non sabes se te van ferir pero abres a venta e ficas no teu mundo e nada máis por ella votaste a mimir que nunca más despertas. sabes que algún día algo va a llegar. No sabes si te a ferir Pero abres a venta Ficas no te un mundo a nada más. sol Derrama se un tren Robots de madeira bailando na xunqueira Tamén unha flor sen xarrón Abres a venta E non miras por ela Deitaste no chan Esqueces a otro lado hay una festa a que ti quieres ir no sabes si te van a ferir Pero abres a venta Dixeches bien, Claudio? Sí. <laughs>